percuma saja Ku mencintainya tapi tak dicintai Gerak tubuhnya setelah berkata tercinta padaku dan tak suka padaku Aku pun mulai berpikir Ku sakit hati dan mulai ku merasa Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku dekatimu lagi datang Tak cinta padaku dan tak suka padaku Aku pun mulai berpikir Ku sakit hati dan mulai ku merasa Cukup tahu tanam dalam amo dekatimu lagi Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku ganggu kamu lagi Ku tak mau lagi, ku tak mau lagi sayang Cukup tahu tanam dalam diri bersamamu kasih Cukup tahu tanam dalam diri Tak usah ku ganggu